Fire Sensor и Fire Source. Урок пиромании и пожаротушения. Первым делом создаем браш и обращаем его в Funk Fixbox. Наделяем его именем и рядом создадим два NV Fire с одинаковыми именами и приклеим их к брашу. Рядом поставим Fire Source. Данная Entity обнаруживает NV Fire и автоматически поджигает их. Чуть подальше поставим NV Fire Sensor – Данный объект тоже обнаруживает NV Fire и отслеживает силу огня. В Outpots пропишем, когда Entity замечает достаточно сильный огонь в своем радиусе, он будет угасать. Как вы понимаете, данная Entity является той самой противопожарной системой. Подробнее о ней поговорим дальше. Сейчас просто оценим результаты работы. В самом начале игры доска самовозгорается, а точнее это делает Fire Source, если унести доску за предел действия Entity, она не погаснет. Но если поднести к Fire Sensor, огни гаснут. Как только возвращаемся в радиус Fire Source, огонь опять разгорается, и так может происходить до бесконечности. Вернемся в Hammer и познакомимся ближе с Fire Sensor. Размещаем один Envy Fire и даем ему имя. Справа от него ставим Envy Steam, он будет имитировать поток пара. Над огнем поставим Fire Sensor, перейдем к его output с командам. Когда огонь будет достаточно силен, включить пар и потушить огонь через 2 секунды. Дополнительно, когда огонь будет ослаблен, отключить пар. Осталось поставить триггер, который будет запускать огонь. Готово, но не совсем. Если сейчас запустить игру, то ничего кроме огня работать не будет. Спрашивается, почему так? Я нигде в сети не встречал обсуждений данной темы, но додумал все сам. Дело вот в чем. По дефолту Fire Sensor реагирует на огонь только если размер того равен 32 поинтам. Если взглянуть на Envy Fire, то его размер 64. Так в чем же проблема? А проблема в двух вещах. Во-первых, Огонь воспламеняется не моментально, должно пройти 4 секунды, прежде чем он будет в полную силу. И второе, самое неочевидное. Чтобы сенсор срабатывал, на него должно действовать или 2 Fire по 64 поинта, или 1 на 128. То есть, берете число, заданное сенсоре, и умножаете его в 4 раза. Только тогда вы получите нужное значение. А, то есть, если у огня размер 64, делим на 4 и получаем 16 поинтов для сенсора. А если нам нужно, чтобы сенсор моментально фиксировал огонь, то нужно посчитать все так, чтобы за одну секунду огонь набирал нужный размер. Скажите, оно вам надо? Зачем такие сложности? Почему о них нигде не написано? А, спустя рукава запускаем карту и наблюдаем имитацию пожара и его тушения. А теперь я молча покажу вам точно такой же пожар и тушение, но без геморроя. И стоило ли оно тех мучений с калькулятором? Не думаю. Ладно, бог с этим сенсором. Теперь разберемся, как поджигать NPC, модели и брашевые entity. Ставим два триггера и зомби. Первый триггер поджигает NPC, второй его тушит. Обязательно нужно указать, что изначально триггер выключен. Переходим в output зомби и пишем, как только зомби начинает гореть, включить второй триггер. Если зомби не подожгли, то и триггер без надобности. Вот вам и пожарная система. Если бы мы использовали Fire Sensor, то пришлось бы к зомби клеить Envy Fire, ибо этот поганый сенсор замечает лишь его пламя. Тьфу на него еще раз! Тфу на тебя. С моделями и физбоксами история точно такая же. Только там есть своя проблема. Браши и модели просто так не поджечь. Для этого устанавливаем Envy Entity Igniter, называем его, указываем в качестве цели модель и браш, а ниже пишем сколько секунд будут гореть объекты. Через триггер поджигаем это дело. Проходит время и пламя угасает. Что делать? Либо устанавливать чуть ли не бесконечное время горения, либо ставим Logic Timer и зацикливаем горение следующим образом. Триггер сначала запускает горение сам, единожды. Вместе с этим и таймер. Таймер будет отключаться, когда мы выходим за пределы триггера. Надеюсь, понятно? Вот такие дела с огнем и его тушением на Сорс. Сплошные костыли, сплошная боль. На этой оптимистичной ноте я буду заканчивать видео обычными словами. Удачи, тамадачи!